пошел Сегодня повод и на только потом Красиво будет только завтра поутру Сегодня повод и на только потом Красиво будет только я железо бандитизмом завязал. Пиши бумагу, пидораса моем, а, освобождение. блядь, халявщики, уходит, блядь, только Филипп Киркоров. Тап, тап, тап, тарарап, тап, тап, тарап, тап, тап, тарарап, тап, тап, тап, тап, тап, тап, группы Армпит сейчас Херц за то, что любезно убрали столы, а то бы был пиздец. А, им тоже 5 лет за